अरे पकड़ने की बात छोड़ अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता समझी <laughs> ये देख ये देख असली असली